Premium မှာစာရိုက်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့လွတ်တဲ့နေရာမှာ right click နှိပ်ပါ New item မှာ title ကို click နှိပ်ရွေးချယ်ပါဒါဆိုရင်စာရိုက်ရန်အတွက်ပေါက်ကလေးတစ်ပေါက်ကြာလာပါပြီနောက်တနည်းအနေနဲ့ cancel နှိပ်ပါနောက်တနည်းအနေနဲ့ဒီ timeline မှာ title title နဲ့ new title title new title ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ step run cross ဆိုပြီးတော့အသုံးခုကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် စတဲကတော့စာလုံးတွေကိုအငိမ်ထိုးရတွင်အသုံးပြုပါတယ်လွန်ကတော့စာလုံးတွေကိုအောက်မှအပေါ်သို့ထိုးရတွင်အသုံးပြုပါတယ် crawl ကတော့စာလုံးတွေကို right မှ left သို့ left မှ right သို့ဘယ်ညာထိုးရတွင်အသုံးပြုပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှမရွေးချယ်ပါဘူးစတဲကိုသာရွေးချယ်ပါစာလုံးရိုက်ပြီးမှသာလဲကျွန်တော်က left တွေ right တွေ row တွေပြင်ပြောင်းလဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါโอเคကိုနှိပ်ပါ စားရမယ်ဆိုရင် title လေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ monitor မှာ click တစ်ချက်နှိပ်ထားပါဒါတော့ font family ပေါက်ပါမှာနှစ်သက်ရာစလုံးဖောက်ဒီဇိုင်းတွေကိုဒီမှာရွေးချယ်ပေးလို့ရပါတယ် monitor မှာ click ချက်ပြန်နှိပ်ပါစာနှစ်ကြောင်းလောက်ရက်ကြည့်ပါ ဟုတ်ကဲ့စာနှစ်ကြောင်းရိုက်ယူလိုက်ဆိုရင်ရိုက်ထားတဲ့စာတွေကိုဆက်လက်မှတ်ပါဒါကတော့စလုံးဆိုင်အကြီးသေးပြောင်းလဲရနေရပဲဖြစ်ပါတယ်စလုံးဆိုင်အကြီးသေးပြောင်းလဲရအတွက်မောက်ကိုဖိဆွဲပါမောက်ကိုဖိဆွဲပြီးဟိုဘက်ဒီဘက်ရမ်းတာနဲ့စလုံးကအသေးအကြီးပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ကိန်းကနန်းတစ်ခုကိုရိုက်ထည့်ရုံနဲ့လည်းစလုံးကိုအကြီးသေးပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် အနာခောက်ပါဒါတော့စလုံးတစ်လုံးတစ်လုံးအစိတ်ကျဲပဲဖြစ်ပါတယ်တရားကိုမတုံ့ညင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ normal က0ပါ0ကိုနှိပ်ပြီးအနာခောက်ပါဒါကတော့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းအကွာအဝေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုလည်းမောက်ကိုဖိဆွဲပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် စာကြောင်းများကိုကျွန်တော်ထိတ်အစမှာကတ်ချင်တယ်ဆိုထိတ်အစမှာညီချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုရွေးချယ်ပေးတာပါ less လောက်စာကြောင်းကို center မှာညီချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုရွေးချယ်ပေးပါစာကြောင်းကို right မှာညီချင်လို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုရွေးချယ်ပေးပါ background တွေကိုမမြင်ကျင်တော့ဆိုရင် show background video ကို click ချက်နှိပ်ထားခြင်းဖြင့်ဖြောက်ထားနိုင်ပါတယ် ပြန်ဖွင့်ရင်လည်း click တစ်ချက်နှိပ်၍ပြန်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်